Всем привет, с вами Звук 137 и Линкер Channel и наш оператор Крипс. Всем привет. сегодня у нас этот э, экспериментик. Э, экспериментик с полой, сейчас она взорвется. Два литра, ребят. Это, ну, еще там у нас Миранда лежит, по Ми Миранда? Миринда. Миринда, вот сними. Вот она. Вон. Я пока что... Да. Она этот самая. Она, короче, этот. Она с Да ребят, ну что, э, у нас, короче, сейчас будет эксперимент сода плюс пепси и еще Миранда, ребят. За это Миринда. Лукас. Что случилось? Там что, пена понимаете? Так. Мы же, мы же не мусор. Да. Ага. <laughs> Нет. А это не мусор, чувак, это эксперимент. Да. Ну, эксперимент, мне кажется, Вита будет. Да. Все. наберется под этим видосом 20 лайков за без разницы какое время, то у нас будет 10 литров пепси, я не знаю чего. В общем, да. Все, все, всем пока. Все, мы выкинули.